सबैजनालाई नमस्कार बिके वान युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ माझापुसी गाउँपालिका चार लाहाचोक भौगोलिक दृष्टिकोणमा हेर्दा यो गाउँ एकदमै मिलेको समूह ठाउँ रहेको छ र यो गाउँमा विकास एकदम तीव्र गतिमा हुने सम्भावना देखिन्छ यो घरबाट निस्कँदैछु घरबाट निस्किने बेलामा मेरो छोरा चाहिँ रोएको जस्तो छ है त्यसो छोरालाई खुसी त बनाउनु पऱ्यो घरबाट निस्किन रोएको अनुहार हेरेर निस्किन सकिँदैन बाबु मुखमा उम्लो नाला ला छोरो नै हाँसी जस्तो छ अब चाहिँ निस्किनु पर्ला यो चाहिँ मेरो बाइक ड्युब two hundred twenty twenty model BS six हो आज म माछापुछ्रे गाउँपालिका चार लाहाचोकबाट पोखरा बिरौटासम्मको हाइवे बाटोको भिडियो म देखाउन गइरहेको छु म चाहिँ अब घरबाट निस्केँ यो चाहिँ गुप्रो फाइभ ब्ल्याकबाट रेकर्ड भइरहेको छ राइट साइडको चाहिँ यो गाउँकी भाइहरूको गाई फर्म हो त्यो केटाहरूले चाहिँ जाने उमेरबाट प्रगति गरिरहेछ यो राइट साइडको मन्दिर चाहिँ यो अधिकारी बन्धुहरूको कुल मन्दिर म पनि अधिकारी नै हो है यो खोल्सोलाई चाहिँ चोर खोल्सो भन्छ कि अहिले चाहिँ म मर्दी पुल निस्कँदैछु यो ठाउँमा चाहिँ जहिले बर्खामा चाहिँ बाटो भत्किरा हुन्छ यो ठाउँमा एकदमै बाटो समस्या हुन्छ बर्खाको टाइममा यो पुल चाहिँ माछापुछ गाउँपालिका छिर्ने मुख्य पुल हो मर्दी खोलाको पुल ल अब चाहिँ पिच बाटो आयो है अब चाहिँ बाइक कुदाउनुपर्छ मर्दी पुलबाट हाम्रोसम्मको बाटो चाहिँ पिच छ ठाउँमा चाहिँ बर्खामा माथिबाट ढुङ्गा खस्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ जहिले बर्खामा पनि माथिबाट ढुङ्गा खस्छ अस्ति पनि म यो बाटो हिँड्ने बेलामा दुई मिटर अगाडि ढुङ्गा खसेको थियो झन्डै मलाई लागेन हुन्छ चाहिँ अब बाइक कुदाउने होइन उडाउनुपर्छ है people give चाहिँ हरिचोकबाट बिन्दवासिनीसम्मको बाटो निर्माण कार्य हुँदैछ खरसाङको हो यसमा कलर गरेको थियो कलर जम सबै खुलिसकेर बाटो कस्तो नराम्रो देखिरहेछ What can I do to make you side जाने बाटो हो चाहिँ हल्लन चोकबाट पामेतिर जाने बाटो हो I'm alone, I'm a broken home I gave you all the bricks that I own and know I'm letting go, I'm breaking these walls down Breaking these walls down If you want adventure, then fly to home But if you wanna travel, then go alone Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go माथिको डाँडामा बसेर ड्रोन सुट गर्छु है त कस्तो देखिन्छ म अहिले हल्लन चोकबाट चाहिँ बिरौटा चोकतिर जाँदैछु and climbing. I'm done with this ride. Is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. यो लकडाउनमा चाहिँ एकदमै सुनसान छ पोखरा सिटी यो लेक साइडतिर पनि एकदमै सुनसान छ I'm telling Gracias. फेरि यो रोड चाहिँ बिरौटा हुँदै सिरियन चौक जाने स्टेट रोड हो म चाहिँ अहिले यो तालबाराई मन्दिर जाने बाटोतिर जाँदैछु है त्यो के हो रुखभरि सेत यार है बकुल्ला कति धेरै हो यार हाँगै बिच गुण यार ओ यो हाम्रो गाउँतिर जाने बकुल्लाहरू त सबै यहाँ गुण लाएर बस्दो रहेछ हाँगाको एक एक हात फरक फरकमा गुण कति धेरै हो आमा रुखै नुन पुरै लटरम्मै रुखमा फल छ छ त खोइ मान्छे नै छैन सब सुनसान पोखराको पर्यटकीय दृष्टिकोणले हेरिने ठाउँ लेक साइड फेवा ताल जुन अहिले कोभिड नाइन्टिनको कारण एकदमै सुनसान रहेको छ